two two دو عدد دو تو I have two cars I have two cars I have من دارم two cars دو ماشین و میبینید که اس جمع بعد از کار اومده برای اشاره به جمع و در اینجا دو تا ماشینه پس طبیعتا اس جمع میگیره I have two cars من دو تا ماشین دارم I have two cars I have two cars I only slept two hours. I only slept two hours. I only یعنی من فقط slept گذشته sleep یعنی خوابیدن در زمان گذشته و میبینید که sleep یک فعل بیقاعده است و وقتی که در زمان گذشته بیان میشه شکلش عوض میشه sleep میشه slept two دو hours ساعت ها hour یعنی ساعت hours یعنی ساعت ها two hours یعنی دو ساعت I only slept two hours من فقط دو ساعت خوابیدم I only slept two hours I only slept two hours.